जो भर्खर उहाँले खोल्नुभयो यो ग्राफ्स यो ग्राफ्स चाहिँ तपाईँको यसको नाम चाहिँ डेलावेयर हो होइन यसबाट यो चाहिँ टेबल ग्राफ्स हो अब टेबल ग्राफ्स भनेपछि यसबाट वाइन चाहिँ बन्दैन जस्तो यो चाहिँ खाने प्रपोज मात्र भयो यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकन भेराइटी हो हामीले बजारमा जुन किन्छौँ नि यो यस्तै खालको हो यस्तो हो तपाईँको जुन बजारमा लोकल मार्केटमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ इन्डियन भेराइटी भयो होइन यो जुन तपाईँको डेलावेयर चाहिँ तपाईँको अमेरिकन भेराइटी हो ए यो चाहिँ बजारमा पाइँदैन यो बजारमा पाइँदैन तपाईँको बजारमा जुन जुन अहिले तपाईँको जुन अभाइलेबल छ नि ग्राफ्स हामीले जुन मार्केटमा पाउँछौँ लोकल मार्केटमा त्यो चाहिँ इन्डियन भेराइटी हो यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकन भेराइटी हो यो चाहिँ अहिलेसम्म लोकल मार्केटमा गएको छैन त स्पेसल होला स्पेसल हजुर यो अलि रातो भएको छ भर्खर रङ चढ्दैछ कलर अब यो कहिले टिप्ने हुन्छ त यो अब यो लगभग दुई तिन दिनमा हार्भेस्ट गर्ने टाइम हुन्छ यो भइसक्यो अब यो पाकिसक्यो भइसक्यो यसपालि चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्थ्यो नर्मल्ली तपाईँको के हुन्थ्यो भने जस्तो डेलावर डेलावर भनेर तपाईँको यो जुन टेबल क्राफ्ट छ नि यो चाहिँ फर्स्ट हार्भेस्ट हुन्थ्यो यसपालि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो कि हजुरको अलि अलि लेट भयो यो अब दुई तिन दिनमा खाना रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि हामी हार्भेस्ट गर्छौँ यो चाहिँ वाइनको हजुर यो चाहिँ पियोनी भयो यो चाहिँ वाइनको भयो मेन वाइन पनि हुन्छ प्लस तपाईँको टेबल टेबल ग्राप्स पनि हुन्छ यो हामी खाना पनि युज गर्छौँ साह्रै मजाले हजुर तपाईँको पहिला पहिला राम्रो यो चाहिँ सर यो टेस्ट गरौँ यो चाहिँ त्यो अङ्गुर र यो यो छ यो फरक छ मस्कट बेली अलिक बेला भएको नि यो त्यो मस्कट मस्कटको यो वाइन भेराइटीको हो वाइनको लागि अलिक अलिक ढिला पाक्छ यहाँ यो क्याम्पेल अर्ली यतापट्टिको साइडको यो चाहिँ क्याम्पेल छ यो अर्ली भेराइटीको हो यो चाहिँ के के भन्नुभयो यो क्याम्पेल क्याम्पेल अर्ली यो चाहिँ अर्ली भेराइटीको हो यो चाहिँ पाकिसक्यो प्याजहरू यो पाकिसकेको छ यो सानसानो यसो बोक्रा चाहिँ खाने हो कि होइन बोक्रा बोक्रा पनि खान मिल्छ तर अलिक बोक्रा अलिकति यो अलिक बाक्लो भयो अलिक चाम्रो वाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ ए हो बोक्रा फालिन्न बोक्रा त्यहाँको मस्कट गली र यो यतापट्टि गेला हो यो वाइन भेराइटीको हो यो हजुरको फेरि टेस्ट गरौँ यहाँ मोबाइल छिर यो वर्ष हामीले ऊ गरेनौँ यो पेस्टिसाइड हामी छर्दैनौँ पेस्टिसाइड नछरेपछि यो अलिकति यो वर्ष झिङ्गाको प्रकोप सुरु भएको छ अरू चाहिँ यो के अरे अरू पेस्टिसाइड्स हान्न मिल्दैन बायो छैन बायो पेस्टिसाइड हामी त्यस्तो युज गर्दैनौँ फङ्गिसाइड युज गर्ने हो यो वर्ष फङ्गसको त्यति समस्या छैन तर यो उसले बर्खा भयो अनि झिङ्गाले पनि भनेपछि यो पुरै अर्ग्यानिक हो पुरै अर्ग्यानिक हजुर ओके मल चाहिँ के हालिन्छ त यसमा यो कम्पोस्ट मलहरू हुन्छ सर आफै बनाइन्छ हजुर यहाँ हजुरहरू ओके गाई गाईबस्तुको यहाँ ल्याएर त्यसलाई प्रोसेस गरेर हालिन्छ कि अथवा त्यही र नै हालिन्छ त দেখতে পাওয়া যায় के भेराइटी यो चाहिँ यो पियो नि यो सर यो हजुर टेबल भेराइटीको यो खाने हो हजुर यसमा दाना रहन्छ नमस्ते म्याडम खायो त कति मिठो छ यो हाम्रो भवानी बहिनीलाई थाहा छ ल यहाँ हो यो अङ्गुरको बारेमा ब्रिफ गरिदियो गार्डनमा अनि म्याडमले बताइदिनुहुन्छ हाम्रो भवानी नानी अहिले यहाँ हाम्रो गेस्ट रिलेसन चाहिँ यो फ्रन्ट अफिस सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ है र अङ्गुर खेतीको बारेमा पनि यो सुरुदेखि गरे भएर उहाँलाई पुरै आइडिया छ एउटा एउटा खोल्नु यसलाई यसलाई हजुरले यो खोल्नु अनि खोलेपछि अनि यसको बारेमा ब्रिफिङ गरिदिनु यो कस्तो खालको वाइन बनाउने हो कि खाने हो सबै भनिदिनु है त्यो भवानी बहिनी के अरे नाम हजुरको ढकाल त जम्मै उद्योगपति हुन्छन् क्या अरे चन्द्र ढकाल के के ढकाल जुन हजुरलाई सजिलो हुन्छ त्यही खोल्छु न ए यो पनि हुन्छ यसको त्यो ब्रिफिङ गरिदिनु न यो के हो हजुर यो चाहिँ हजुरको यो यो ग्राफ्सको नाम चाहिँ पियोनी हो हजुरको यो चाहिँ टेबल ग्राफ्स हो यो चाहिँ यसको तपाईँको कलर चाहिँ ब्ल्याक ग्राफ्समा पर्छ है त्यही नै हजुर खाने अङ्गुर भयो यसबाट चाहिँ हामीले वाइन पनि बनाउँछौँ जस्तो तपाईँको यसको यसबाट चाहिँ हामीले यो रोजे वाइन पनि बनाउँछौँ जस्तो यो यो प्लटमा चाहिँ तपाईँको प्युनी फुजी मेनोरी छ त्यसबाट चाहिँ हामीले रोज वाइन पनि बनाउँछौँ यो यसमा पेस्टिसाइडहरू केही युज गरेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो झिँगाहरूले दुःख दिएको छ खानु अर्ग्यानिक प्रोसेसबाट नै उत्पादन यो डाइरेक्ट खाए भयो होइन हजुर भइरहेको भयो भयो यो डाइरेक्ट खाने भयो कैँची अनि हजुरको अरू अरू के के हुन्छ होइन यसो गर्नु बरु मगाउनु हजुर सधैँको प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस जे हो त्यही गर्नु न बकेट सकेट के राखेर हजुर सधैँ जेमा हाल्ने गरेर त्यसमा गर्ला त्यसो हातले चलाएर हेर्नु त टिप्ने बेला भएको छ कि छैन अब हेर्ने कुनै ड्यामेजहरू पनि फालिदिनु चलाउनु हेर्नु न ब्रेड राख्ने त्यो चोयाको ट्रे चाहिँ ठुलो चाहिँ सर त्यो ठुलो चाहिँ एउटा थियो काटेर टक्क उसमा ट्रेमा हालेको देखाउनु अर्को खोल्नुहोस् त्यसलाई छोडिदिनुहोस् अर्को खोल्नुहोस् यो पाकेको छैन राम्ररी त्यो पाक्नाले चाहिँ पुरै कालो कालो हुन्छ नि कालो ए ओके ओके त्यसो त पाकेकै गरौँ न त्यो भयो अब कुन चाहिँ छ त हेर्नुहोस् सेलेक्सन गर्नु न कुनै यो त कति रमाइलो ठाउँ रहेछ ग्रेप्स पनि खानु पाउने रहेछ पाक्यो नट पाकेको यो अघि तपाईँले गरेको खाना यहाँ के त्यो यतापट्टिको हुन्छ यदि हुन्छ नि यो पनि छ नि दुध ए फुजी मिनोरी ए चम्मैको एउटा एउटा निकाल्नुपर्ने भयो यो चाहिँ फुजी मिनोरी यो चाहिँ पुरै पाकिसक्यो यो लगभग पाक्यो अब हल्का अलिक पाकेको छैन यो हजुर फुटेछ पनि एउटा एउटा यो पुरा यस्तो कालो हुनुपर्छ रातो रातो भएको छ ओके तर टिप्दा केही फरक पर्दैन यसलाई घरमा राखेपछि पाक्छ होला नि त पाक्छ अँ टिपिदिनु त्यसो कैँचीले तपाईँ हजुरको त्यो पुरै माथि झुप्पै टिप्नुपर्छ कि टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ झुप्पै टिप्नुपर्छ ओके फाइन काट्ने त्यो चाहिँ बिग्रेको गरेको फालेको सर्टिङ ए यो पेस्टिसाइड्स हालेको ठाउँमा चाहिँ यो के अरे यो बिग्रिँदैन होला बिग्रिँदैन ए ओके यो एउटा भयो होइन यो हजुर होइन ए ठिकै छ हजुरले समाधान यहीँ हुनुहुन्छ नि ठिकै छ यो फेरि एकपल्ट यो हजुरले समाधान यो हजुर यो चाहिँ अलिक सानो भएछ अलिक अलिक अगाडि त जानु छेउमा होइन होइन अलिक अगाडि यता यता यता यता लानु त तपाईँ अघि टिपिया ठाउँमा ल हाल्नुहोस् यता फेरि फेरि यता नहेर्नु न यता यता हेर्दै नहेर्नु ल हामी सुरुमा गर्नु गर्नुहोस् र उद्घाटन गरे ल यता बसी त हुन्छ नि यहाँ आउनु नि तपाईँ सटिङ त्यो हजुर के के भाउजू अरे नाम यता सिधा यसरी झुन्डाउनु त एकपल्ट होइन होइन माथि नलानु ठिकै ठाउँमा राख्नु त्यति भेराइटी मात्रै होइन कति राम्रा हो मान्छेहरू हाम्रो काठमाडौँमा नराम्रो मान्छे छन् र है अलिकति जान्न ल आइस Tillbaka चाहिँ हाम्रो होममेड प्रोडक्ट है हाम्रो ग्राफ्सको है अहिले हाम्रो ग्राफ्सको हार्भेस्टिङ सिजन चलिरहेको छ त्यही सिजनमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ हाम्रो यो चाहिँ ग्राफ्स तपाईँहरूलाई चखाउनलाई हुन्छ दिनुभयो हुन्छ नि थ्याङ्क यू वेलकम एकदमै ऊ हुन्छ एकदम राम्रो हजुर यस्तो अर्ग्यानिक हो तपाईँको होइन हजुरहरूलाई <laughs> त्यो मुखमै छानिन्छ त्यो होइन एप्पलहरू पनि यस्तो बारी भएको होइन <laughs> एप्पल त बजारबाट किनेर ल्याएको त त्यहाँ पेस्टिसाइड्स हालेको हुन्छ कलर आएको हुन्छ नि कस्तो जुसी पनि पहिला पनि कस्तो एकदम जुसी रहेछ नि फ्रेस भएर है हजुर ए ननिकाल्नु भनेको थिएँ ननिकालिहाल्छु त ट्राई गर्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच ननिकाल्नुहोस् एउटा चाहिँ अलि अमिलो तर एकदम मिठो नि हजुर नि बिहानै हामी आउने पनि दिनुपर्थ्यो नि <laughs> अहिले अहिले चाहिँ अब बिहानदेखि पहिला त दिनुभएको थियो भनेर होइन सोचिरहेको थिएँ कि पहिला हामी आउँदाखेरि दिनुभएको थियो कि हामी खानु त्यसले किन दिन अहिले भनेर होइन <laughs>